है ये आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है और यहाँ पर आपको वेदर स्टाइल टाइम स्टाइल और यहाँ पर आपको जो date style completely new design के साथ मिल जाता है और यहाँ पर आइकन आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी स्टेटस बार की स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं कि वोल्टी आइकन बैटरी आइकन और बैटरी आइकन ये भी आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है तो चलिए चलते इसके डायले पैड पर डायले पैड आप यहाँ पर देख सकते हैं डायले पैड भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी सिंपल में आपको मिल जाता है कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रोल पैनल आपको काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कम्प्लीटली चेंज मिलता है इसका आइकन भी आपको काफ़ी न्यू डिज़ाइन के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है चलिए कर लेते हैं इसका डार्क मोड इनेबल आप देख सकते हैं कि आपको इसमें डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है या नहीं तो आप देख सकते हैं डार्क मोड मैंने कर दिया इसका इनेबल और चलते इसके सेटिंग तरफ आप देख सकते हैं कि इस थीम में आपको जो डार्क मोड फुल्ली सपोर्टेड मिल जाता है और डार्क मोड इनेबल करने के बाद काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये थीम तो हमको काफ़ी पसंद आया तो आप लोगों को कैसा लगता है आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें आपको जो कोई भी अबाउट में चेंजिंग नहीं मिलता है चलिए चलते हैं इसके डायले पैड पे तो डायले पैड आप जैसे डायले पैड आपको डार्क मोड में कुछ इस तरह का मिल जाएगा जो कि डार्क मोड में डायले पैड भी काफ़ी कम माल का दिखता है हमको काफ़ी पसंद आया ये थीम बात करें इसकी नोटिफिकेशन पैनल की नोटिफिकेशन पैनल भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी कम माल का लुक प्रोवाइड कर देता है अब बात करें इसकी टोटल आइकन की टोटल आइकन आप इसका देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी कमाल का मिल जाता है जो काफ़ी न्यू डिज़ाइन इसमें यूज किया गया है जो कि हमको काफ़ी पसंद आया बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन पर आप देख सकते लॉक स्क्रीन पर भी आपको सेम टू सेम वही होम स्क्रीन वाली वॉल मिल जाती है यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जिसको स्लाइड अप करने के बाद फ़ोन अनलॉक हो जाता है बात करें इसकी चार्जिंग एनिमेशन की तो चार्जिंग एनिमेशन आपको दिखा दे तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें जो कोई भी चार्जिंग एनिमेशन नहीं मिलता है मैं इसका